лагта 어너 сэтгэлээ тоглжилж уйчихаа 온 цагийг 山川的摇得高。 the good. Харин та чи байдаг таллын утаг та Тэнгэр хордох гэрэлт me.